Carae civi, bonvenon al nia nov episodio cion mi registras tre! <sighs> Malfrue. Cai mi volas gratuli la subtenanton uh, numero unu de la medito serio, Andris Hovinga, cio hodiau estis vaccinita kai vi povas vidi supre kai sube la sprita in eh, mem portreto in selfio in se vi preferas chi un li publicigi sodiau en la frisa kai la nederlanda gratulon a do nun estas la tempo por conmediti restu con mi conmeditu con ni dankon Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi kai mediti kun vi sur la fina parto de la antau parolo alla dua libro mil La fina paragrafo facte trovigia si e pagio dudecnau dell'originale vercano. Al ciui amico e del lingvo internazia, mi ripetas ancora u mian peton. Ne forgesu la promesso in, cae colectu ilin, kie cae cium vi povas. Multae pensas, che ili ne devas sendi promesson, char la autor ec scias che ili ellernos au iam ellernis la lingvon, sed la promesso estas necessa ne pur mi, sed por la statistico. Se iu ec scribis al mi quelcaen leteroin en la lingvo internazia, mi ne povas lin nomi internaziisto, gis line sendis al mi sien promesson. Ne diru, che de unu au quelcae promessoi la grandega nombro ne plenigios. Ciu maro estas creita de apartae gutoi, cae la plei granda nombro devas cae povas esti ricevita el apartae unui. Memoru, che se ec la esperata nombro estas ne ricevota, vi nenion perdas sendante la promesson. Do kiel conate, neniam estis atingita la desirata nombro da promessoi fare de Zamenhof, desirata de li, mi intensas diri. Sed li insistis per tio, kial? Char, tut simple, ec de la momento quiam homo donas sian promesson per vorto au ec pli bone per subscribo la firmigio de la convinco fortigas mi povis constate tion mult foie en mia vivo char ja ocasas giuste tio antau ol el diri clare kai scribe ec che oni faru ion kai tiu oni estas concreta person la farotajo restas svaga en la aero facte mi malofte rencontis homoin qui ne tenis sian fidon al sia vorto nome che ili rompis clare kai esplicite promeson kiu estis starigita antaue esplicite busche auscribe do mi povas compreni chi al zamenhof insistis pre tio kai eble mi estis tro leger anima tiu rilate en mia antaue rilatoi charmi devintus calfoie clare peti promeson de iu antau ola. Supposi che ri tenu la promesson, sen esplicite diri tion. Mia speras che vi ne avis tium malbonum sperto. Dankon provia attento. Gis morgau cae, ciel ciem, antauen sen fine.